assalomu alaykum 07 mashinamiz tayyor bo'ldi ko'ryapsizlar qop qora tonirovka diskalada cho'tga chiqqan bu bu mashinani bizni salonini mers salon qilib berdi полный ko'ryapsizlar mers обшивкаlar mers сиденье vasiyat tarpetka mers deflektorlar bilan mers rullar qo'yilgan кожаный poliklar потолокlar alkantara qilib berilgan полный bo'lgan bu mashina ko'rsatib o'tib o'tsa ham bo'ladi mers ikki yuz besh obshivkasi qo'yilgan oynalari hammasi avtolarigacha ishlaydi Mercedes сиденье управления кнопкасы buyoqda bu sidenyaniki abagres knopkasi bu sidenya управления knopkasi hammasi ishlaydi mana ko'ryapsizlar bilan полный full sidenya elektronni abagreslari bor mers 205 bar qo'yilgan joystiklari magnitofonga ulangan pionerga joystiklar hammasi ishlaydi baricha ko'ryapsizlar cho'tga chiqqan mers rullarimizni g klass amg rul и mers